စင်ကာပူကလူတွေတော့မသိဘူးဗမာပြည်လူတွေကတော့နေ့စဉ်စားနေတယ်ထင်ပဲ waste တွေအများကြီးဖြစ်တယ် waste တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းသမင်းကြဟင်းကြံကစွဲပဲနော်ချက်ပြုတ်ထားတာတွေနဲ့အပိုတွေပဲခွေးကြောင်နေဆိုပိုဆိုးတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့စကိုင်းကြောင်မှဆိုလို့ရှိရင်ခွေးအကောင်30လောက်စားတာတော့မကုန်ဘူးသမင်းရပို့ အဲ့ဒါတွေက waste ဖြစ်လှူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ waste ဖြစ်တယ်ဘုံကတော့ဒီလို waste ဖြစ်အောင်မလှူသေးခြင်းတကယ်အကျိုးရှိတာလောက်ပဲလှူခုဆိုရင်လှူလိုက်ကြတာလူတွေကတခါလာလဲသင်္ကန်းနေသင်္ကန်းနေအများကြီးအများကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်းဗနဆုံးလှူတာတော့လှူတာဘုန်းဘုန်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကဝိတရအောင်တိုက်ကိုသွားလှူတာသင်္ကန်းအစုံတစ်ထောင်လှူလိုက် ခုဒီနေ့ဆိုရင်စာပြန်ပွဲတွေတို့ဘာတို့အကုန်လိုက်လှူတာအခုအကြောင်းကိုအစုံတစ်ထောင်ဒီနေ့လောက်ကျန်နေတယ်အစာတင်တဲ့တွေလိုက်လှူတာလာရင်တင်ကားမယ်လှူနေတာပဲအကုန်ဆိုလိုတာအကျိုးရှိတာကိုလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရင်အကျိုးရှိတာအဖြုံးသဘောမျိုးတက်ရောက်သွားရင်တော့မကောင်းတရားတရားတော့မလှူနဲ့လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးဘုံကအဲဆို ဒါနဖြစ်ခြင်းလို့လူတယ်ဒါဟုတ်ဗမာပြည်နိုင်ငံ20ထဲမှာနမတိရတယ်မဟုတ်လားသိတယ်မဟုတ်လားသို့တော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူသလားလို့ဆိုတာကြတာမလှူစိတ်ကြည်နွေးရမယ်လှူကြဒါကတော့လူရဲ့တဘာဝပဲပြောလို့တော့မရဘူးเนาะဂျာမနီကခီးသွားတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကသူခိုင်းလုပ်တဲ့ တို့ဒိုရစ်ကိုင်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းစီလမ်းဖုံးဆက်တယ်။ဂျမန်ဧည့်သည်တယောက်ကတဲ့ဘုန်းဆရာတော်နဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့။တစ်ချိန်တွေ့လို့ရ။ဒီလာခဲလို့ငါရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလို့တကယ်တော့မှာ။ရတယ်လို့တွေ့လို့ရတယ်လို့ပြော။ပြီးတော့ဂျမန်ဂျမန်ကြီးတယောက်ချိန်နဲ့ရောက်လာ။ရောက်လာတော့သူကဘာပြောတော့ဘဝအထိပ္ပယ်ကဘာတော့လဲ။ ဘဝအတိပ္ပယ်ဆိုတာလူတွေဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုဖြည့်တာဒါဘဝအတိပ္ပယ်ပဲပေါ့လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုဖြည့်လူစားကိုလှုပ်တာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့လူပဲလေကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာအဲ့ဒီလိုပြောရရင် तू ဘာမေးတုံဆိုရှင်ဘုရားတို့တဲ့ဒီသူခྱི་သွားတဲ့အခါမှာဘုရားအဟောင်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်တဲ့ ဖះအသစ်တွေလည်းတဲနေတယ်တဲ့အဟောင်းတွေလည်းပြင်းနေတယ်နောက်ထပ်လည်းအသစ်တွေတဲနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်ဖះတို့ဖះမတဲပဲနဲ့မူလတန်းကျောင်းတွေဆောက်ဖို့ဆိုဒီစာသင်ကျောင်းတွေဆောက်ပေးဖို့ဟောလို့မရဘူးလားတဲ့မဟောဘူးလားရဘူးလို့လူဆိုတာသူကြိုက်တာသူလုံးတာလို့ငါတို့ခေါ်လို့မရဘူးခေါ်လို့မရဘူးလို့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်တာလို့ဥပမာတစ်ခုငါပြောမယ်လို့ ဧဝရတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတဲ့လူမင်းဒါမလုံးတဲ့လူပြောလို့မရဘူးလို့အာဖရိကတော်ရိုင်းနေတဲ့သွားပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့သက်ဆွန်ဆာများတရိษံတွေကြောင်းလေးလာနေတယ်လို့လည်းမင်းမလုံးနဲ့အိမ်မှာစိန်နဲ့နေဒါတွေသွားလုံးလကအန်ရည်တွေများမရဘူးလုံးမှာပဲလို့နော်အဲ့တော့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုဖြစ်စေတာဒါလူရဲ့တဘာဝပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါပြောမယ်လို့ မင်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုခီးသွားနေတာမင်းမှလည်းကုန်ကြစိတ်တရှိအခီးဒီနှစ်ကဆိုင်မသွားနဲ့တော့လို့မင်းလူမဲ့ဟာတွေတန်ကြောင်ဆောက်မလောက်တော့အဲ့ဒါလောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပဲလူတွေကအဲ့လိုပဲလေသူဟာကြာမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့လူစားကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်တာတခါတော့ကသခိုင်းတောင်မှာ ဧည့်သည်တွေလိုက်ပို့ရင်းကနေကြာပါပြီ10နှစ်လောက်ကဧည့်သည်တွေလိုက်ပို့လာဟိုနိုင်ငံသားတွေပါပါလာဗမာဧည့်သည်တွေနဲ့အဲ့မှာအင်္ဂလန်ကအမျိုးသမီးတယောက်က တောင်ထိပ်မှာဘုရားအသစ်တဲနာမြင်တော့ဟိုမှာဘုရားတွေလည်းပြည့်နေတယ်ဒါတဲနေပြန်ပြီလိုလိုလားတဲ့ဆိုအေးမင်းအတွက်တော့မလိုဘူးပေါ့သူ့အတွက်လိုလိုလုံးတာမင်းအတွက်တော့မလိုဘူးလို့သူ့အတွက်လိုတယ်လို့ အဲလူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းတာပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းတာတဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရင် သူဆန္ဒဖြည့်ဆည်းတာပိုကောင်းသဘောမှာယူတွေကကိုကုသိုလ်ရဖို့လှူတာများတယ်ဟုတ်တော့ကိုကုသိုလ်ရဖို့ပဲကိုကဥတည်တယ်တစ်ဖက်သားအကျိုးရှိဖို့ဆိုတာသိဥမတည်ဘူးဗမာရဲ့ဌာနခုံမို့ကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်ဘုံဘွားတွေးကြည့်တာနော်ကိုအကျိုးရှိဖို့ ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ဗမာတွေမှာဥစားပေးတဲ့သဘောရှိနာခိမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကအင်္ဂလန်မှာရောက်တယ်လန်ဒန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတတိထားမိတာတခုရှိတယ် Tribune ဆိုတဲ့သတင်းစာကြီးတခုထုတ် Tribune ဆိုတဲ့စာဆောင်အဲ့စာဆောင်ကအိမ်ပေါက်စီလိုက်ချတာမနဲ့ချာအလကားဝေးတာ အမေရိကန်မှာဆိုချမ်းမေးပေါ့နော်အိမ်ပေါင်းစီလိုက်ချအဲ့ဒီဗမာပြည်မှာလာခင်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျသူကစာလေးတစ်စောင်ပို့ထဲလာငါးပေါင်လှူပါနာခင်မုန်တိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေသိမ့်ချီဒုက္ခရောက်နေတော့လှူကြတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်လည်းမသိဘူးဒီလူတွေဘယ်သူမှလည်းမသိဘူး မသိပြီပဲလှူချတာမနေဘူးအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တော့အဲ့တော့နိုင်ငံညာသားတွေလှူတဲ့ဒါနာကသူကတကယ်လိုအပ်လို့ necessary တကယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလှူလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါဘုံဘုံပြောတာမလှူရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျိုးရှိတဲ့ဒါနာကိုလှုပ်လေးလှုပ်တာရှိကြတယ်သူတို့ဟော မာတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် waste မဖြစ်ပဲနဲ့လိုအပ်သည့်ပူမလုံးကြပဲနဲ့ပမာတွေကျွေးတဲ့ထမင်းပွဲဆိုရင်ကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးဆယ်ပါးပင်းနေဆိုရင်ပါး20စားလို့မကုန်ဘာဆို waste တွေအများကြီးဖြစ်တာအဲ့လည်းပြောအောင်မယ်ဟိဆာဆိုတဲ့ကိုရီးယားသွားတော့ဟိဆာဆိုဘုန်းကြီးကြောင်းကြီးထမင်းညံဟင်းညံမပြည့်အောင်စား ခါထဲတိုင်းကိုထဲထဲတဲ့ပကံကွန်စားဘုံဘုံကအဲ့ဒါကိုသဘောကျလို့ပြင်ဦးလွင်မှာအဲ့လိုလုပ်တာနော်ပကံထဲရောက်ပြီးတော့လုံးဝသမင်းချံမပြည့်ရဘူးကွန်စားကုံရင်ဘယ်နှပကံကုံကုံကွန်စား waste မလုပ်အောင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါလိုထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်ကအတော်ရောစီးပွားပြန်တက်သွားတယ်ခုက waste တွေအများကြီးဖြစ်တယ် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ wish ကမနေဘူးအဲ့ဒါရှိအများကြီးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအလေလွန်းတယ်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒီသမင်းလေးတစ်လုံးသမင်းလေးနည်းနည်းပူတာဘာပြောပါလောက်မှတော့ပဲပမာတွေကတော့အဲ့လိုပဲထင်အေးဒီနေ့တစ်လုံးတစ်ဖြင့်ကတစ်လုံးတစ်ဘက်ကတစ်လုံးခဏကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတလားဆိုရင်အလုပ်ပေါင်း30အဲ့အလုပ်ပေါင်း30ကဘယ်နှရက်စာရသွားပြီတော့စဉ်းစားကြည့် နော်တစ်နှစ်ဆိုရင်300ကျော်သွားပြီအလုပ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဖြစ်သွားပြီအများကြီးနော်ဆိုအဲ့ဒါလည်းတတိထားစရာကောင်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တိုင်းပြည်ကချမ်းသာလာမှာပါသူများပြောဖို့မလိုပါဘူးကိုယ့်အကိုစပြင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်အကိုစပြင် ဟိုပြင်ဦးလွင်စားလို့ရှင်ကိုကိုစားတဲ့ခွက်တွေကအကြမ်းမရှိအောင်လုပ်ပိုမထဲနဲ့သုံးစုံမဲ့ပိုထဲလို့ကြရင်ငါတောင်အောင်မဟုတ်ဘူးကိုမထဲအဲအဲ့လိုပဲကိုစားနိုင်တဲ့လောက်လေးပဲထဲနော်ကိုစားတာကိုချိန်ထားတာကိုကကိုသိနေမှာဘုံဘုံကနှစ်စုံမဲ့စားတယ်ဒီလောက်စုံနဲ့စုံနှစ်စုံနဲ့စားတက်ကြီးလာတော့ရောလာခါတိုင်းသုံးစုံစားတယ်ခုနှစ်စုံမဲ့စား အဲ့ဒါနဲ့လည်းနေလို့ဖြစ်တယ်လေတော်ပြီပေါ့စားမကြည့်တာမရှိဘူးဘယ်နှစွန်းစားကြတာခုဘယ်နှပကံလုံးလို့မရဘူးတဲ့နော်ဘယ်နှပကံလုံးဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးဝိတ်တွေခြားခြားဘာလုံးကြနဲ့အခါလဲဆေးတော့ရနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မှားတာခေါ်တယ်နော်စားရတဲ့အနေပြီးတော့မြတ်မြတ်တရစားရင်ထပ်ပြီးဝိတ်ချတယ်မလို့ အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါနော်တွေးဖို့ရပေးတာပါဖုံးမကိုယ့်ကိုတွေးပေါ့အမှန်ကိုယ့်ကိုတွေးပြီးတော့အမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သူများကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုပြင်ဖို့ပြောတာနော်ပြီးတော့မှဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်တွေပြောနေဘာကြောင့်ဖြစ်ငါကြောင့်ငါကြောင့်သူ့ကြောင့်မဟုတ်ငါကြောင့်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရမှာအဝတ်တွေဘလောက်ဝယ်ဝတ်ကြတာ ဟိုခိုးတလဘလောက်ကောညာကြီးပဲလား fashion ပေါ်တိုင်းလားအဲ့တော့ချွေးကြံချွေတာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်ပိုးလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့လာပြီးဒီတဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်ဒီအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘုန်းတော်အဲ့လိုမြင်တာပဲကိုမြင်တာပြောတာနော်ကြိုက်မှလုပ်မကြိုက်ရင်လုပ်เสียမလို့ ဘုံကတော့အဲ့လိုကိုမြင်တာကိုပြောတာတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုစိတ်လုံးနိုင်လို့ရှင်ကောင်းပါလို့အမေရိကန်မှာဆိုင်ကြီးတွေမားကတ်ကြီးတွေမှာစိတ်ဝေးဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မပြီးလို့စိတ်မွေးတယ်ကွာစိတ်ဝေးဆိုအဲ့ဒီအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ဝေးဆိုတာရှိဖို့လိုတော့နော်ဘလောက်စိတ်လုံးလိုက်တယ်လဲငွေကြေးကိုတလားဘလောက်စိတ်လုံးတယ်လဲ အဲလှုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကဘယ်လောက်ထိကိုယ်မှထွက်ပေါ်ရှိရမလဲ